any turmoil. I will be tired of my soil. Kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo Pamparam, pam, pam, pam, param, pam Sumabay lang sabay at sarap sa pakiramdam Pamparam, pam, pam, pam, param, Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan Mga pam, pam, pam, pamparam, param, pam Sumabay lang sabay at sarap sa pakiramdam Pamparam, pam, pam, pam, param, Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan Mga parap pam pam pam pam pam pam. naririnig mo to Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo Pamparam pam pam pam, param pam Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam Pamparam pam pam pam, param pam Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan Mga param pam pam pamparam param pam Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam Pamparam pam pam pamparam param pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Yeah. DJ.